құрметті жиынға қатысушылар бүгін еліміздің биылғы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштеріне тоқталамыз алда тұрған басты міндеттерді айқындаймыз қордаланған мәселелер аз емес 11 айда экономиканың өсімі төртте алтыдан екіде жеті пайызға дейін төмендеді инфляция соңғы 14 жылда болмаған дегеге жетті қазір бұл көрсеткіш 19-да 6 пайыз мұндай Ақуал жұрттың табысына және әлі ауқатына кері әсерін тегізіп отыр жуырда өткен президент сайлауы бұл халықтың бізге артқан зор сенімі және қолдауы азаматтарымыз нақты оң өзгерістер бүгін және қазір болады деп үміттеніп отыр осы үміт пен сенімді ақтау алдымызда тұрған ең басты міндет әрі қастерлі парыз сондықтан сайлау алдындағы бағдарламаны жүзіге асыру үшін арнайы жоспар қабылданды барлық іс шара уақытылы және толық орындалу керек әрбір министрдің әкімнің жұмысы статистикамен есеп қисаппен емес нақты нәтижемен өлшенетін болады